बचाव लगे हजू का दोस्त स्मार्ट डीजे सेमुल बाबू और जब डीजे रुकनत बाबू का गाना बजेला तब तक झोली मन कर कन कर लोला हिलेला Dale, pa pa pa